का चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम रैदास जी के जीवन परिचय को जानेंगे नौवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से इस पाठ को लिया गया है इसके पहले हम उनकी व्याख्या वाला और प्रश्नोत्तर वाला अंश कर चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं रैदास का जीवन परिचय रैदास जी का जन्म 1388 में वाराणसी यानी जैसे बनारस कहा जाता है वहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में बनारस में ही हुई रैदास कबीर के समकालीन थे जिस समय कबीर दास मौजूद थे उन्हीं दिनों रैदास जी भी अपनी भक्ति संबंधी रचनाएं लिख रहे थे रैदास का नाम चारों ओर इतना फैल गया था उनके पदों के कारण उनकी भक्ति के कारण उनके संत स्वभाव के कारण कि उन्हें सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया था संत कुलभूषण कवि रविदास जी उन महान संतों में से सबसे अग्रणी संत हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है रैदास के पदों में उनकी कविताओं में उन, उनकी साहित्य में ऊंच नीच की भावना ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद सारहीन समझे गए हैं बताए गए हैं कि इनमें कोई लाभ नहीं है समाज को इससे कोई फायदा नहीं होगा समाज के लिए हितकारी है मनुष्य का एक मनुष्य की तरह बर्ताव करना और ईश्वर के प्रति अपने मन में भक्ति भावना रखना उन्होंने आपस में मिलजुल कर रहने और ईश्वर की भक्ति करते हुए सदाचार परहित भावना और सदव्यवहार का पालन करने को मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य बताया था इन्हीं कारणों से आज भी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं गुरु नानक जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना की है और सिख धर्म की पवित्र पुस्तक के रूप में इस ग्रंथ की बड़ी महत्ता है उसमें उन्होंने महान संतों की रचनाओं को भी शामिल किया है तो रैदास जी के भी चालीस पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया गया है इससे ही हम यह समझ सकते हैं कि रैदास जी का कितना महत्व था रैदास जी का कोई बड़ा ग्रंथ मिला नहीं प्राप्त नहीं हुआ है और शायद उन्होंने उसे ग्रंथ रूप में लिखा भी ना हो हाँ उनके फुटकर पदों को लोगों के द्वारा याद करके अपनी स्मृति में रखा गया है उन्हीं के संकलन बनाए गए हैं और इस तरह रैदास के पदों की खोजबीन हुई है तो यह था रैदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय इसके पहले हम रैदास जी के पदों के प्रश्नोत्तर कर चुके हैं आपसे अनुरोध है कृपया इसे शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं हम उसका उत्तर देंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद